Junat kulkevat. Soitto kuuluu. Aamulla pitää yrittää. Odotan kunnes päivä loppuu. Soittaja saa hyvälle tuulelle, koska kappaleet ovat jatstandardeja. Näin kellon viisarin. Työläisjuna lähtee. Työläisjuna tulee. Illalla soittajaa ei näy. Vesipisarat tippuvat. Tuulesta temmotut vaatteet. Ritarin työasu. Minua ei väsytä väsymys. Samaan toista uudella tavalla. Pahvikuva opastaa. Älä kävele liikaa. Älä tee liikaa töitä. Vapaus on aikaa. Silloin kun kaikki oli niin kuin ennen, sain viestisi. Se on ero, herra Pukan.